الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله الكرام وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bai kallo na da sauraro wannan saƙo ne gare ka gare ni gare ki gare ku saƙo ne mai muhimmanci saboda ne ina da laifi kana da laifi kina da laifi suna da laifi akwai neman magani kenan kowa zai nemi maganin wannan abu menene maganin shi ne sakon namu daga wannan tasha mu mai albarka kanal da margu tv insha Allah guziri ne amman guzirin garan gare ka mai sauraro kana son maganin laifinka ni dai ina son maganin laifina menene zai wanke ma laifinka menene zai wanke min laifina tsira nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam madugu uban tafiya ya gaya mana maganin hanya mai sauƙi ka lezarci karantawa ka karanta da safe ka karanta da rana ka karanta da dare insha za ka samu maganin dukkan laifin da kake wa Allah annabi ma kira shi da me da suna sayyidul istighfar shugaban istighfari mi iya da shugaba annabi shi ne shugaban halitta gaba daya to mi iya da shugaba shugaban istighfari shi ne zan karanta ni in yi kai ka yi ke ma ki su ma su yi dillahinka annabi ya ce allah zai kankare ma kuma abu ne mai sauki cikin minti ɗaya za ka iya karanta kuma idan ka ba da himma cikin mako guda kwana bakwai za ka iya ka har da ci kawai abin da za ka ce shi ne allahumma anta rabbi la ilaha illa ta halakata ni wa ana abduka wa ana ala wa wa'adika mastada'atu a'udhu bika bi sharri ma sana'atu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk mutumin da ya faɗi wannan addu'a a yi ne idan ya mutu a wannan yinin ɗan aljanna ne idan mutum ya faɗe ta a dare sai ya mutu a wannan daren ɗan aljanna ne ka san kuma annabi bai faɗa abin da ba Allah bai ce faɗa saboda Allah ya wanke shi wa ma yandiku anil hawaya wa ma yandiku anil hawa bayya magana a san zuciya duk abin da kaji ya faɗa da harshen shi daga Allah ne Allah ba mu ikon faɗa Allah ba mu ikon yi wannan sako ne daga kanal mai suna da margu tv tasha ne albarka da fatan kowa zai karanta kamar yadda nima nike karantawa insha Allahu sai wani lokaci idan mun sadu wasu alaikum wa rahmatullah